do Hej, jak se máte? Jako? Jak si vedli moje poslední videa? Amerika! Fuck yeah! přírodu. Děkuji, že jste dokoukali toto video až do konce Omlouvám se, že je tak krátké, ale nemám dost kafe, motivace a dost YouTube cringe pro tvorbu delšího videa. Zatím čus.